Всем привет, с вами ребята, и сегодня поиграю в Bedwars на сервере Hypixel, и здесь появился новый мини-режим Ultimate, да, и раньше здесь был Rush, но его убрали и поменяли вот на этот мини-режим. Если честно, Bedwars Rush мне не очень нравится, а вот этот мне очень понравился, потому что есть здесь очень крутые способности, у меня сейчас стоит бридж, да, то есть я могу строить и ставить стены. Вот это появилась новая иконка, да, Ultimates, да, тут есть 5 способностей, я сейчас сейчас буду пользоваться... Вы что, серьезно? Вы кто такие? Я вас не звал! Это, так, это, наверное, первый раз в жизни, когда так быстро сломали кровать, просто за 2 секунды. Офигеть, давайте мы попытаемся вальнуть, я сейчас помогаю. Э, да, тут что-то произошло, да. Блин, какая-то дичь реально. Просто взялись, сразу сломали. Так, ну окей, давайте покажу, как блич работает. Я думаю, вы уже у некоторых людей видели, да, там... Но ну, это не точно. Или точно. Ютуберов, да. Вот они, видите, как-то телепортируются. Я не знаю, как они это делают. Это не прыжок. И, блин... Да. Nice. приз, окей. Попытка номер два. Номер два, я сейчас попытаюсь, ну, затащить, да, это вряд ли мне получится. Но ну, окей, так, я вам показал, э, или попытался показать, да, джампера. Ой, не джампера, я джампера вот только что воспользовался. Раз в 10 секунд можно сделать вот такие прыжки, сейчас покажу, да. И мне нужна бридж, да, бридж, вот окей, строитель. Э, так, окей, где это? Что-то <laughs> нету, ну окей, блин, где я? Э, строитель верните, вот, спасибо. Так, окей, мы сейчас застроим таким вот образом кровать, это очень быстро, меняем на режим другой. И, в принципе, строим, да. Я когда играл первый раз в этот режим, я реально минут 10 или 5 где-то минут, я просто не понимал, как просто надо... Э, ну, то есть, чувак вот так вот строил, а я сделал стенки. Я просто не понимал, как это, ну, сделать, да. Как вы тут... А, блин, я уже подумал, то, что чувак все забрал, ну окей. Так, в принципе, забираю вот эти блоки и покажу еще. Давайте, я вот хилинг, ну хилинг, понятно, просто хилиться буду. Вот эти две способности я вообще не понимаю. Вот, например, свокт, мэн какой-то, да. Эм, я даже не знаю, что... Я что-то сейчас сделал. Правая клавиша, по-моему. Это странно. Ну, что-то в ПВП, наверное, будет. Ну, окей, да. Э, о, э, э, да блин, ну ты чё, почему? Почему? Я не понимаю, нам просто не везет. Почему ломают всегда именно в команду, в которой я нахожусь, просто первую? Это, это просто закон подлости мне не дают записать. Наркоман, что ли? Я не понимаю, что он делает. В принципе, ладно. Так, окей. Э, сейчас у меня уже есть э, броня. Так, и, блин, я реально не понимаю, <laughs> что это было. Э, Какой-то странный чувак ну, на меня нападает, я не знаю, да. Возьму джампера, да, вот это прыжок, да. Э, и, в принципе, Окей, да, потому что она может спасти жизнь, поэтому я ей буду пользоваться только тогда, когда, когда важно, да, то есть просто так не буду пользоваться. Э, в принципе, ладно, так, э, что-то желтого никто не трогает, я не понимаю, почему, да. Окей, так, чувак как-то странно строит, кажется, наверное, да. Он, кстати, невидимый, я не знаю. Так, что это? Что это такое? Я не понял, ну ладно. Так, в принципе, мы сейчас вот так бежим, нам надо 10 секунд жить. Та -та -та -та -та -та -та Опа, блях, блях, блях, Так, я что сейчас? А, мы сломали их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы отомстили хотя бы, мы хотя бы отомстили. Я последний синий в этой жизни, бежим нафиг. Ой, боже, как что творится? Сваливаем нафиг. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что за экшен? Что за трэш? Я не понимаю, реально. Я, я ролик пришел записывать, а не эту дичь. Э, Зелено убить, там, я не знаю, желтого, здрасте, до свидания, подожди, ты кто такой вообще, я не знаю тебя. Чувак, что ты от меня хочешь? Я что-то на него боюсь прыгать. А, он сам решил. Ну, окей. Ладно, не буду его трогать отстану от него, да. Не буду к нему лезть. Э, давайте, я так понимаю, это наша база, да, это наша база, чем-то зеленые построились. Хотя, нет, это не наш... не. Чего? Подождите, я не понял. Мы же около красных были. Или нет? Ладно, я не понял. Нас просто красных вроде бы сломали. Ну окей, я единственный выживший. Э, почему бы в принципе нет? У меня броня железная. Возьму железный меч. В принципе, логично. Э, все логично, да. И 8, офигеть, блин, здесь так все дорого, это капец. Так, давайте возьму блоки, да. Э, в принципе, я даже не знаю, у меня есть jumper, я пока что... Я даже не знаю, давайте возьму свортмен, да, я думаю, это поможет в ПВП как-то, я не знаю, будет жестко убивать, да, или это как-то телепортироваться, я не знаю, на чувака, потому что я прям могу очень часто это делать. Это, это что-то, наверное, Типа щита, наверное. Э, так, хилинг. Э, радиус. Что-то радиус. Меня это пугает. Подождите. Э, ну окей, давайте я это оставлю. Тут какая-то зелька дается. Э, Фрозу ультимейт, окей. Так, ну как-то так, да. Давайте я поэкспериментирую, да. Я не знаю, что это дает. Чувак, ну зачем? Блин, ну ладно. У меня, <laughs> я не знаю, как сказать. Тимиться как бы нельзя, поэтому мне придется, ну ладно, не буду к нему лезть. Фу, блин, ну это капец. Так, мне, ну, блин, изумрудом дал, у меня есть шанс выиграть, броню себе сделать, да. Окей, в принципе, бежим, блин, это просто экшн-серия, я реально не ожидал такого, окей. Так, что это зелька делает, я не понимаю. И я кого-то замораживать могу, или... Хотя нет, по-моему, нет, это, это, это не, не замораживать, да, это что-то другое означает. Э, так, окей, возьму еще, пожалуй, э, вот это, да. Ну, блин, ладно, возьму маску, я не подумайте, я ни, ни, никого не звал, да, типа, то есть, чтобы не из моды скидывали, поэтому не подумайте, да, на то, мало ли что. Так, ну окей, давайте я прокачаю кузницу, я думаю, это пока что важно будет. И, блин, давайте я какими-то такие вот, э, то, что знаю, вот строитель или джампер, ну, хилинг хилинг. Даже не знаю. А, у меня есть хилинг. А, -а, -а. Или подождите, фозмен и хилинг. Хилинг. Да тут же такая же генерация, я не понимаю. А, подождите. Подождите, у меня что было? Ладно. Я, короче, запутался. Так, вот она. Блин, ну вот. <laughs> Я не понимаю. Короче, давайте возьму э, jumper. Да, jumper. Это это удобно, да, double jumper. Это очень удобно. Так, в принципе, окей, блин, просто экшен. Я реально, я просто боюсь. Это, это, это жесть. Так, ну ладно. Я даже не знаю, я надеюсь, что это запишет, да, типа, ролик, да, типа, жесткий. Я, наверное, его выпущу во вторник, потому что монтажа придется много делать, да. Пожалуйста, давайте наберем под этим роликом лайков 5 где да, я не прошу много, как обычно, 5, да, типа, там, типа, да, да, типа, да, блин, любимая моя фраза. Блин, я реально не знаю, зачем я купил зелью скорости 2, да, за изумруд. Ну, блин, ну просто так, да. Как бы, зачем эти изумруды вообще нужны, да? Ну ты дебил. Я думаю, пора нам бежать на алмазы, да, на алмазы, блин, будем бежать. И да, сейчас остался один красный, и вообще ничего не происходит. То есть э, не ломаются команды, да, никто никого не ломает, видимо, все дружно живут. <laughs> Окей, так, два алмаза, блин, здесь воруют, походу, да. Это опасно немножко, да. Но ну, окей, я не вижу смысла эту дорогу убирать, потому что, ну, можно вот так вот сделать, да э, или построиться, поэтому окей. Так, э, в принципе, я не знаю, блин, Зачем мне сейчас золото? Я возьму, давайте, побольше яблок и возьму побольше вот этих, да. Ну и на, на оставшиеся возьму ничего, да, ничего не возьму. Э, давайте еще один динамит, да. И вот эти штучки, вот эти, вот эти взрывал опасные штучки, да. В принципе, типа, ладно. Так, окей. Э, сейчас я, наверное, возьму кирку. Я не знаю реально, зачем я тогда это все тратил. Ну, в принципе, ладно. Зачем я, ну, ну, просто так, да. Зач зачем действительно тратил золото? Так, ну ладно. У меня есть железный топор, у меня есть э, золотая кирка, и ко мне зачем-то идет желтый. Ну, пожалуйста, ну, ну не надо, уйди. Ну, я боюсь, он что-то... Он, он почему-то со мной тимиться хочет, но я ему этого не дам, потому что... Потому что все подумают, что я просто подставу там что-то не сделал, да? Ну окей, да нет, не подстава. Чувак, уйди. Блин, мне надо, кстати, вот это сделать. Мне надо... Э, алмазы, алмазы, алмазы. Больше алмазов. Так. Да хватит на меня смотрит. Так, все. Сейчас надо осторожненько вот так пробежать. Тут, тут, тут, тут. Так, так, так. Мне кажется, он предатель. Он предаст меня, прибас, да. Окей, так. Блин, три алмаза, вы что, издеваетесь? Или здесь реально так медленно спамится? Так, ну ладно. Окей, фаза 2, блин, нифига себе. Да блин, что ты палишь, а? <laughs> блин, я, я... Сейчас кто-нибудь... А может быть... Блин. Вот сейчас подумаю какой-нибудь тип, да? Я, не хочу его обманывать, я ему сейчас тим покажу, потом убью. Чувак, все. уходи. Я, я иду. Чё? Чё? Блин, ну я, вы издеваетесь, что ли? Блин, ну, ну, странный человек на самом деле. Ну давай. Э, -э, -э, -э! э, э да блин! Вы что, издеваетесь? Что за напад нападение, алё? Что за на 2 на, 2 на миллион человек? Что я несу вообще? Да? Блин, меня реально чуть сейчас не убили. Nice, просто сначала кидают изумруды, а потом подставу делают, реально. Я не знаю, блин. Так, ну окей, ну хотя бы алмазы там добыл, да, типа, получил алмазы. Да пофиг. Так, ну ладно, давайте возьму, блин, сейчас, наверное, тупо, ну, возьму стреляющий бассейн этот. Хотя я не вижу здесь никакого бассейна. И, в принципе, окей, да. Э, так, ну ладно. Э, блин, я реально не знаю, на кого нападать. Давайте нападу лучше на зеленых. Что-то какие-то желтые, жесткие. Да хватит! <laughs> тихо, тихо, тихо. Вы чё, пацан? Нет, нет, давайте лучше на желтых, ну нафиг, блин. Зеленые соли, да. Я, я не хотел на вас нападать, я пошутил, ну чё? <laughs> Я не понимаю. Я реально не родил, блин. Так, давайте вот эту штучку возьму. Я что-то еще взял. У меня будет теперь... Э, э что-то <laughs> будет, короче. Я что-то взял, да блин, ну ладно. Так, надо просто привык кликать. Да уйди, уйди, уйди. уйди. Нет, а! нет! Нет! Да. Обидно. Я не знаю, что это за дичь, но я играю уже шестой раунд, и в каждом раунде нас почти сразу ломают. Это дичь какая-то. Я просто не понимаю, как это работает. То есть я сейчас никак не вру, то есть если вы там подумали и так далее, да. Так, ну окей, вот строитель появился, то есть он не сразу появляется. Подождите, я же купил блоков, я не понял что-то. Или, наверное, нет. Что я делаю, блин, вот блоки. Э, в принципе, ладно. Э, блин, я реально не понимаю, что это за дичь. Просто нас сломают сразу же. Да, ну, принципе, ладно, так. В принципе, пофиг уже на кровать, да, ее и так будут ломать, поэтому хоть там дубом, хоть не дубом закроют, да, кстати, в прошлой катке я играл, ее дубом закрывали, вот это, как этот чувак, только там намного больше закрыли, и то есть, блин, это все не помогает, какая разница, блин, они все равно ее сломают, это просто какой-то закон подлости, я реально не понимаю, да. Э, я уже удалил, если честно, те фрагменты, поэтому вы не увидите эти моменты. Э, ну, может быть, некто увидите, я посмотрю, да. Просто я не знаю, мне что-то, ну, то я не хочу, да, вот, типа, э, а -а -а, я уже не буду, наверное, переснимать, как бы, окей. Да неужели я сломал кровать первую? Да ладно, ребят, я за 6 раундов сломал наконец-то кровать. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. он на ФКшник, ну ладно. Убьем и бом... бум, да, динамит забрался. Э, Килл-эффект такой, вот, да. И, в принципе, мы покупаем постоянную железную броню. Здорово, там все дела. Э, я наконец-то сломал кровать. Блин, это, это просто, я не знаю, за это, за это я не знаю. За это не лайк ставить, потому что я не типичный человек, который будет... Поставьте лайк, поставьте лайк. Это дерьмо! Тихо, тихо, тихо, полегче. Вы видели, как повезло? Прям в тот момент пришел. Э, ти-ти-ти, Так. Блин, капец. Давайте я возьму вот, вот, вот это, да. Ждем. Э, там все дела, он фигачит, я его фигачу, он читами выживает, я его валю, э, не, упа не падаю, потом я беру и строюсь, мы здесь, э, тут какая-то дичь творится, э, и, и опять, ну это, это, это что это за закон подлости, ну почему? Я, блин, реально хотел записать обычный Skywars, но я знаю то, что Skywars уже второй раз будет после веселого ролика, да и просто э, он как-то и мне поднадоело. То есть я в него часто играю, но снимать что-то не, не, не, не крутые серии, не смешные. Да, а вот я думаю, БП-2 с учетом... Аллах Акбар. Ты полегче, а ты меня что так пугаешь, не понял. Так, мы его так вот... Ау! Куда деньги на лечение скидывать? Я не знаю. Я затащил. Офигеть. Короче, я не знаю, как я затащил. Это очень было жестко, потому что, блин, я реально не думал, что я затащу. Блин, я просто убил чувака. Капец. Но, ну, ребята, да, в принципе, я, я не знаю, мне повезло просто, ну, блин, как-то это, это, это просто закон полностью сломанием кроватей. Но, в любом случае, я победил, я думал, вообще придется миллион лет записывать, да? Ну, в принципе, окей записал, наверное, в течение получаса, даже 20 минут, наверное. Ну, в принципе, окей. Всем спасибо. Пока-пока, ребята.